nous allons parcourir les chemins de Provence à la recherche des plantes sans chlorophylle. Nous allons voir ici des orbanches, des orchidées, des citinus et des cuscuta. Les plantes sans chlorophylle dépendent entièrement des plantes hôtes qu'elles parasitent pour les éléments nutritifs dont elles ont besoin. Au cours de l'évolution, ce mode de vie s'est accompagné d'une forte réduction des organes habituellement dédiés à la nutrition via la photosynthèse. Ainsi, les feuilles sont devenues des écailles éparses sur le long de la tige, les organes reproducteurs, eux, ont été peu impactés par ce mode de vie et les fleurs semblent normales. Les orobanches ne synthétisent pas la chlorophylle. Elles ont donc besoin de plantes hautes qu'elles parasitent pour se développer. Certaines espèces d'orobanches sont très spécialisées et dépendent d'une seule espèce hôte. C'est le cas de l'orobanche du lierre, qui ne peut parasiter que le lierre. Ca parasite le plus souvent le gaillet, mais il peut également parasiter d'autres espèces comme l'achillée millefeuille. le améthystéa parasite les panicots et particulièrement l'éryngium campestre, comme on le voit ici. L'orobanche gracilis parasite les fabacées. Le robange pubescent est censé parasiter le crépus bulbosa, mais ici, je n'en ai pas vu et pourtant le robange pubescent est bien présent. le robance cauchy, parasite l'Echinops ritro, comme ici, mais également la Centaurea aspera, comme là. Le robanche de la santoline ne parasite que la Santolina Chamae siparissus. Le robanche ederae parasite donc le lierre. Le lierre qui lui-même a la réputation de parasiter les arbres avec son appellation de bourreau des arbres. En fait, le lierre ne se comporte pas en parasite auprès des arbres et les effets positifs du lierre sur la survie des arbres l'emportent largement sur les effets négatifs. Le lierre n'est donc pas une plante parasite, mais est bel et bien parasité par l'orobanche du lierre. Après la floraison, les fruits se forment et libèrent un grand nombre de minuscules graines, moins de 1,5 demi millimètre, comme ici, dispersées à grande distance par le vent. Une fois au sol, la graine est stimulée par des substances chimiques libérées dans le sol par les sécrétions racinaires de la plante hôte. Les semences de émettent après la germination une pousse à l'aspect de racines qui se fixe sur les racines des plantes hôtes les plus proches. Et dès lors, la plante reçoit l'eau et les éléments nutritifs de la plante hôte. Certaines orchidées n'ont pas ou très peu de chlorophylle. C'est le cas de la néotie entièrement brune, qui vit associée en symbiose avec des champignons microscopiques. Cette association s'appelle un mycorhize. Les mycorhizes sont donc des associations entre les racines des plantes et des champignons du sol. Présentes chez plus de 90% des plantes, ces associations sont vitales pour les plantes. Les champignons ont leurs filaments qui explorent le sol à la recherche d'eau et de sels minéraux et pénètrent également les cellules des racines des orchidées. Ainsi, la plante recueille l'eau et les sels minéraux que lui apportent les champignons et le champignon recueille les sucres que lui apporte la plante par la photosynthèse. Mais la Néotie ne fait pas de photosynthèse. Alors comment fonctionne le système Eh bien la Néotie s'associe à des champignons, des sébacinales, et ces champignons sont également associés à des arbres. Et donc le champignon est d'une part connecté à la Néotie et d'autre part connecté aux arbres voisins. Ainsi, par l'intermédiaire du champignon, la néotie reçoit les sucres venant des arbres et qui transitent par les champignons et reçoit de l'eau et des sels minéraux que le champignon a puisé dans le sol. Le Limodrome abortivum, cette robuste et sombre orchidée, est dépourvue de feuilles, ce qui lui a donné son nom français de à feuilles avortées. C'est une orchidée terrestre parasite. En effet, la limodore, à feuilles avortées, contient très peu de chlorophylle, substance qui donne la couleur verte aux végétaux et qui, sous l'action des rayons de soleil, produit ses propres nutriments. Même si elle contient un peu de chlorophylle, cette espèce n'utilise pas la photosynthèse pour s'alimenter. Elle parasite les arbres alentour. se promenant au printemps dans la garrigue, dominée par des cystes, on peut remarquer à leurs pieds la floraison discrète d'une petite plante à fleurs jaune-rouge, le citinet. Les racines des cystes sont parasitées par cette petite plante qui n'apparaît hors du sol qu'au moment de la floraison. Le citinet prélève sur le cyste eau et sels minéraux. Dépourvu de chlorophylle, il n'est pas capable d'assurer sa propre photosynthèse. Le cytinet, seul représentant en France d'une famille tropicale, les raflésiacées. ici cuscuta epitimum, l'aspect général des cuscutes est une masse informe de fils colorés, ici rougeâtres, entremêlés, s'enroulant autour des tiges des plantes et recouvrant souvent la végétation d'une nappe de fils. Des tiges filiformes volubiles qui s'enroulent autour des tiges des plantes hautes. Ici, il s'agit du pèvre d'ail, la sarriette des montagnes. Ils développent des suçoirs, des sortes d'excroissances qui servent à parasiter l'hôte en perçant leur tiges. Et donc pas de feuilles et pas de racines du tout. Les cuscutes produisent des fleurs petites et régulières avec calice, corolle, étamine et pistil. Le plus souvent, les fleurs sont groupées en boules, rondes, denses, au long des tiges. Nous avons pu observer dans cette vidéo l'ingéniosité et la diversité des plantes sans chlorophylle. L'alliance plante-champignon avec ses mycorhizes, vitales pour la plupart des plantes. L'opportunisme de la néotie qui profite des champignons et des arbres voisins. La dépendance presque exclusive des orobanches à leurs plantes hôtes. La floraison discrète des citinets et l'action presque étouffante des cuscutes.